a este foro para compartir experiencias sobre lo que hemos vivido en lo que es Guadalcázar. Lo mencionaba por ahí el padre Gerardo. Este conflicto se inicia en alrededor del 1992. Se hace una, hay un proceso pues trucoso, le llamaremos, eh, en la comunidad de Los Amoles, La Pedrera, eh, se instala de una u otra manera eh, el tiradero y empiezan a depositar una gran cantidad de desechos pues, contaminantes, altamente contaminantes. Se inicia un conflicto, la comunidad de Hualcázar pues, reacciona bastante fuerte en ese tiempo pues, apoyó mucho lo que fue Greenpeace, más sin embargo, bueno, el 27 de septiembre del 97 se logra detener pues, parcialmente eh, el depósito de, de los residuos. decimos que se cierra parcialmente porque Está todavía gente por ahí trabajando, no sabemos con qué fin, si tengan planeado o no hacerla nuevamente activa. Eh, y ahorita pues nosotros la lucha por lo que estamos en este movimiento es porque necesitamos dictámenes técnicos creíbles que nos digan si realmente se va o no a contaminar o ya está contaminado el lugar. Cuando se iniciaba la construcción de ese tiradero, menciona por ahí la gente local que hubo movimiento de materiales o de tambores contaminados por tormenta de agua eh, que, les arrastró material hacia otras comunidades. Eh, a la comunidad del Huizache, una comunidad que está ahí como a 8 o 10 kilómetros, están comunicados por medio de las cuencas, de, no por los ríos temporales del agua. Eh, afortunadamente el presidente municipal de ese entonces, de la comunidad, pues precisamente del Ábrego, luchó contra gobernador, luchó contra el gobierno federal y fue enjuiciado, fue llevado a la Corte Internacional para aclarar por qué estaba obstruyendo el Tratado de, Libre Comercio. Afortunadamente ganó el, el juicio y fue la suspensión de, de, lo que es el tiradero tóxico. Nos gustaría tener un estudio del impacto hasta ahorita de lo que hay, si hay fugas o no de material radioactivo en esa zona. Por eso hemos venido a pedir la ayuda de todas las instituciones que, que se puedan ver. Posteriormente tuvimos un conflicto minero. Alrededor del 2000-2001 llegó una mina canadiense también. Por ahí, pues, igual con Mañas eh, se logró instalar, empezó a trabajar. Eh, lo que detonó, ahora sí lo que derramó el vaso, los campesinos, pues como en los demás pueblos, van a la leña, es un combustible todavía muy importante en esa región. Por ahí se realizan sus actividades de la cría del ganado y es una zona muy bonita acostumbran también a ir a recrearse o a entretenerse en una de esas islas de algunos campesinos la mina les amenaza con armas Lo, bueno, tenían gente, pistoleros en una parte de, de ese lugar donde ya no les correspondía ellos regresan, lejos de asustarse, pues le avisan a todas las comunidades que estuvieron apoyándonos. En este caso, pues Guadalcaza, El Oro. Fuimos entre machetes, palos, piedras. Hubo un forcejeo a punto de, haber muertos. Eh, de ahí para acá se estuvo pugnando más fuerte por el cierre de esa mina cuando, bueno, todos sabemos cómo se, manejan con firmas eh, falsas, eh, eh, contratos dudosos, pero para nuestra fortuna el contrato perdió vigencia, el, me parece que en el 2013, el licenciado nuestro que no puede estar con nosotros, fue quien fue a dar testimonio junto con un notario público del cierre de, la clausura de ese contrato. Y pues eso es lo que hemos vivido, eh, Estar está latente la amenaza, han llegado algunas otras mineras, la gente lo que dice ahorita, no queremos saber nada de minas, es una zona boscosa, tenemos encino roble, encino, este, una, una gran variedad de encinos, por eso nosotros lo defendemos. Es una pasada, es una cuenca importante de agua, lo que abastece el Valle de Hualcázar, eh, Abrego, y se han tenido experiencias de encontrar hoja de encino roble alrededor, bueno, no sé cuántos kilómetros hacia Río en la media luna. Quiere decir que esa agua va hasta allá. El impacto de contaminación pues sería bastante porque en lo que son los subterráneos estaría contaminando hasta no sé dónde. Por eso hemos venido a, pues, a buscar el apoyo de todas las instituciones. Aparte de eso, por aquí lo mencionaba el ingeniero que me antecedió, tenemos también una variedades de maíz que estamos muy cerca de producir maíz orgánico, ¿sí? maíz orgánico para el pueblo mexicano ¿Por qué darle maíz fertilizado al pueblo mexicano? ¿Por qué no darle maíz orgánico? Nosotros lo producimos, necesitamos la asesoría técnica. El compañero Santo Domingo dice, yo produzco el mejor ganado. Y sí, yo soy testigo, ¿no? tenemos una zona como Santo Domingo, no hay aparentemente vida, pero el ganado que se produce, un becerro de seis meses llega a pesar hasta 300 kilos en condiciones normales ¿Por qué no optimizar ese recurso y venderle al pueblo mexicano, no a la exportación, carne limpia? ¿Por qué tenemos que primero este, buscar los compradores? Claro, tendremos que buscar la manera de producir ordenadamente y que el entorno sea amigable con la ganadería. Y es lo que buscamos, no nada más decir no a los proyectos mineros, no al tiradero, porque se ve la mano de obra. La mano de obra se genera también de otra manera. Hay mucha vida en el semidesierto de Hualcázar, Santo Domingo. Hay una inmensa variedad de plantas que la gente consume. Eso lo desconoce la gente de los corporativos. Ellos piensan que todo es ir a, la, a las tiendas de conveniencia, abrir la puerta y sacar los productos. No, nosotros tenemos un modo de vida igual que los Wirrárica, comemos partes del maguey, comemos el nopal, comemos muchas cosas que ahí se dan. Ellos no le llaman vida a eso, yo creo que es una falta de respeto. la mayoría de las empresas que han ido con nosotros son canadienses. Nos están tocando, ya lo dijo por aquí el compañero, el águila real. Si a ellos nosotros les tocamos una hoja de maple, ¿qué nos harían? Es su símbolo nacional. No creo que les gustara que nosotros fuéramos a tirar nuestra basura allá. Y bueno, pues yo creo que ahorita hablábamos de que tenemos que unirnos, formar pues una coordinación nacional de movimientos regionales para saber cuántos somos, unirnos, buscar no nada más el decir no, buscar proyectos alternativos en cada una de las regiones. Y pues desde nosotros nos hemos unido a, esa voz que exige el respeto a la vida, a la soberanía nacional, porque ya son arbitrariedades, el respeto a los espacios sagrados en cada entidad, sumarnos a esa voz que dice no a la degradación de la vida misma. Guadalcázar tiene especies endémicas, tiene una orquídea de la región, lo hizo un estudio, una persona precisamente de aquí de la UNAM, no recuerdo su nombre. Tenemos plantas endémicas y pues hay mucho modo de vida. Los invito también a Guadalcazar Somos conocidos en gran parte por el tiradero industrial, pero tenemos una variedad de, de regiones para visitar y un potencial para llevar alterno al turismo los proyectos productivos. Gracias.